Hi. హాయ్ তুই ইতি বসি করি কাকে জাগলুস নাকি কেনতার ହଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗଲିନି ତ ଆମର ମାମା ଘର ପିଲା ଆସି ତାର ନାଁ ହେଲାନି ବଡ଼କୁ এ খাই কি বন্ড কু এস তুই ବଡ଼କୁ মুই আকা বন্ড কু তোমার মামা ঘর পিলা হয় କି এ এ ଏ ମା ଗୋ ବଡ଼କୁ ତୁ ଇଆଡ଼େ ମା ଡୋକରା ଖରା ଦିଶଲୁସ୍ ନି ତେବେ এ বন্ড তুই মগে ডোকরা পারা বলুস নি ती खाली आई बटा वाटत आज के अंतर राहिलोस तबे तू इते को आज से उठी आइले क्या आज उठी आलोस बोल कोलोस ए बोंड को जो ताव से वाट खाता अच्छे गट बोंड को तमर मामा गट के आचे बोल कोस नहीं हो केबे बे हां मैं तो के केबे कोई नहीं हमर मामा गट के आचे बोल एबे मुई आके विवाह बे और बकुआ तू बो बोलसु बढ़िया आचे नाना मस्त सुंदर आचे जो एबे आके डाकी नु बे करे काय प्रॉब्लम होला के नाही नाही काय प्रॉब्लम होय ना जो बे तू गरे जो बे जो वाले